ассалаумағалейкум қазақ елі ардақты ағайын мынау әлеуметтік желілерде мына жемқор соттардың парақор соттардың пара алып жүргенін көріп жүрміз көрмей жүргендеріміз қаншамасы құтылып кетіп жатқандар қаншама оған себеп мынау көбісінің біреу біреудің құдасы біреу біреудің кластасы енді біреу біреулердің группаласы оған қоса мынау сұм билік бір бірімен ауыз жалысып мына қазақ елін тонауда сіз бізді осындай жемқорлықты жемқорлық деп қайта қайта айтуымның себебі осындай опасыз соттардың опасыз шенеуніктердің маған деген опасы жасап отқан опасыздығын айтқым келіп отыр осыдан екі жыл бұрын наубайхана сатып алып бизнес жасамақ болдым ол үшін маған жауапкершілігі шектеулі серіктестік керек болды ол жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің орысшасы тоо ол тооны мына ойликс киіз іздеп посредник сәкен маралқұл деген азаматқа шығып тооны сатып аламыз оған құрылтайшысы қылып өзімнің әйелімді директор қылып өзімнің анамды сайлап өзім барлық негізгі жұмысын атқармақ болдым бірақ өкінішке орай наубайхана иесі сөзінен айнып екі ай жүгірген жұмысым аяқсыз, аяқсыз қалды жеті жүз елу мың теңгеге сатып алып жұмыс істемеген жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайтадан сатуға тура келді оған сол баяғы сәкен маратұлына хабарласып сатып беруін өтіндім ол келісе кетіп біраз уақыт өткеннен кейін шымкент қаласындағы шымкент қаласынан сатып алушылардың табылғанын айтты бірақ біз шымкент қаласына астанадан бара алмайтынымызды айттық сол кезде сәкен маратұлы Шымкенттен біреудің келіп алып кететінін шымкенттегі негізгі иесіне аударғанша соған үш күнге сенімхат беруін сұрады біз солай істедік те сатқан тобымыздың ақшасын сәкен маратұлы ой каспи голдқа маған аударды үш күннен кейін шымкент қаласындағы нотариус рахымбаева гүлдана әшірбековнада жауапкершілікті шектеулі серіктестікті сату туралы келісімшарт жасалады заңды жасалады оны шымкент қаласындағы юстицияға заңды тіркейді оның тіркемесін көшірмесін маған сәкен маратұлы поштама жібереді электронды поштама сосын біз еш уайымсыз саттық деп ойладық бір ай уақыт бір, бір жылдан кейін шымкент қаласының абай ауданының салық органы былайша айтқанда департамент госдоходов шымкент қаласындағы экономикалық ауданаралық экономикалық сотына баяғы нотариус рахымбаева гүлдана аширбековнаның жасалған келісімшартын бұзу туралы арыз береді ол арыз берген себептері ол тоодан ол жауап, сол жауапкершілігі шектеулі серіктестік сол бір жылдың ішінде миллиардтаған оборот жасап налог төлемей махинация жасалған ал енді сол салық комитеті департамент госдоходов оларды іздемеген де іздесе іздегендей болып оларға налог іс қозғатпаған ешқандай өзінің жұмыстарын атқармаған бұлардың ең оңай жолы осылай арыз беріп э, арыз беріп келісімшартты бұзып баяғы иелеріне қайтарып бересіз қайтарып беріп солар налогты төлесін дегендей қылып сол шымкент қаласындағы ауданаралық экономикалық сотының судьясы қылышбаева ай шай жоқ заңды жасалған келісімшартты жай ғана бұза салады біз ол ауданаралық экономик соттың жалған шешімін қалалық сотқа апелляция бергенбіз қарға қарған көзін шұқима біз сіздің талабымыз орындалмайды ескерілмейді осы мәселе бойынша біз бір жылдың ішінде бас прокуратураға антикорға ә, кіріс министріне арызды жаудырамыз бірақ ешқандай нәтиже шықпайды оның үстіне шымкент қаласындағы экономикалық тергеу департаментіне де қылмыстық іс қозғау туралы арызды жаудырамыз бес алты айдан кейін әйтеуір бұлар істі қозғайды бірақ істі бір екі айдан кейін қайтып тоқтатады бір себептермен ол қандай себептермен біз білмейміз бұған қарап бұған қарап осы жаңа салық, салық органы департамент госдоходов соттар жаңағы осының ішіндегі соттар оның ішінде жаңағы тергеушілердің бастықтары олар бір бірімен жаңағы ыңжыра мафия оны соған көзіміз жетті өйткені ешқандай е департамент госдоходов өзінің жұмысын аяқта істемеген до конца соттар осындай шешім қабылдап отыр заңсыз оның үстіне жаңа тергеушілер де тергеу жұмыстарын тоқтатқан сұмдық қой бұл осы видео үндеуімді ары қарай азаматтар болса таратыңызшы, таратыңыздар барынша мына адвокаттар заңгерлер болса көмектесем дейтін хабарлассыншы құрметті ағайын мына президенттер айтқандай мемлекетке салмағымды түсірмейін бизнес ашып өз күнімді көрейін үкіметке адал салық төлейін деп десем жемқор шенеуніктер маған екі жыл жұмыс істепегені былай тұрсын өздерінің ұрлығын маған жауып екінші топтағы мүгедек анамның түбіне жетуге таяды жолдасым екеуміз екі жаққа кеттік оның шағын бизнесі тоқтап қалды мынау салық комитеті қайта қайта ол кісіні қазір мазасын алуда миллиардтай обороттың салығын арқалап осыны күй кешіп жатырмын құрметті ағайын осыны айтқым келді менің аты жөнім озықбаев жандос серікбайұлы енді президент тоқаевқа және жоғарғы сотқа жүгінбекпін олардың қаншалықты адал екенін залым сот пен сұрқия шенеуніктерге тыйым бола ма болмай ма сіздерді бұдан былай да хабардар етіп отырамын